saya dah buat rancangan TV ni dah banyak sangat dokumentari dah banyak sangat ke mana kemari hmm. dan kita menang awards dan sebagainya tapi hmm. dalam hati saya belum bahagia kerana saya belum buat rancangan agama hmm. jadi bila 40 tahun tu saya cakap saya nak buat rancangan agama bila saya niat Allah jumpakan saya dengan Ustaz Syahib dahulu MasyaAllah ha, Jadi dia, uh, eh, Ustaz Syahid ni merupakan orang pertama yang saya jumpa Bila saya nak buat rancangan agama Jadi dia menjadi satu landscape uh, apa tu landscape bagi saya kerana apa dia dia faham tentang hmm. uh, apa tu konten agama saya ingat lagi you cakap hmm. apa tau dengan saya dia cakap, dia cakap um, orang dah tak baca buku orang uh, apa tu suka tengok video uh, time tu <laughs> so uh, tetapi ramai asatiza suka buat buku time tu ah, lah yeah, time tu yeah, dulu eh yeah. Ah, jadi saya rasa okey apa kata kita buat video pula. Uh, itu mulanya kita hmm. buat rancangan sama-sama.